саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр кайрадан сиздер менен чак түш программасында кылым карыткан күүлөр көрсөтүүсүн улантмакчыбыз бир саат бойы сиздер менен мен нурзат орозалиева болмокчумун бүгүнкү биздин конокто э, биздин э, өнөрлүү кыздарыбыз балдарыбыз келүүдө саламатсыздарбы балдар мынакей э, биздин үстін эфиринде алтынай өзүң эле өзүң кашердин кызы болосуң қайсы жерде иштейсиңер э, тааныштырып өтсөңөр мен э, ысык көл областына караштуу э, жети күз районунун барсконун айылынан болом учурда сегизинчи музыкалык шаардык музыкалык мектепте ошол жакта кызмат кылып атам иш алып барып атам ким болуп иштейсиз аякта <laughs> мен ал жакта эме окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иш алып барып атам азыр андан сырткары комуздан сабак андан сырткары ооба комуздан дагы сабак берем кайсы мектепте дедиңиз сегизинчи э, сегизинчи балдар музыкалык мектеби бар бизде ал кайсы жерде жайгашкан восток беште э, восток беште жайгашкан э, жакшы андан кийинки замат мен нарын областынын атбаш районунда туулуп өскөм азыркы тапта болсо консерваториядан окуучусу болом канчанчы курста болосуң үчүнчү курста баракелде андан кийинки элида элида сколь областына караштуу тоң районунун көксай айылынан болом аты энем ошол жака болот жок болсо азыр болсо бишкек шаарында турабыз учурда болсо билимкана бишкек мектебинде иштеп эмгектенип келатам билимкана кайсыл билимкана аутса университетинин астындагы мектеп болуп саналат ал частный мектеппи Э, жеке мектеп жакшы мынакей э, кыздар эми э, өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көрсөтүп бериңиздер азыр алтынай өзүңөр дейинби өзүңөр баштап э келе гой ниязалы борошовдун кер толго деген күүсүн чертип берейин жакшы болот алтынай э, өзің ошо э, окуп атып дагы ошол э, өзүң айтып аткан мектепте эмгектенип атасың ошол эмгектенүү жолында қандай қиыншылықтар болды, ошол жетишкендикке эми жетекчи болуп туруп калышты эле ошол заучу болуш деле бул оңой олтоң келбесе керек ошол тууралуу бир айтып кетпейсиңби мына азыр өзүң бешинчи курсту бүтүп атасың бүттүң десек болот мына менен эле бирге кошо ошол мектепте иштеп ушундай чоң ийгиликтерге жетиштиң ошол тууралуу айтып кетсең негизи э, окуп иштеп иштеш деген бул кыйыныраак нерсе экен да негизи экөөнө жетишиш кыйын экен Э, кээде жетишпей калган убагың да болот экен окуп атып э, иштеп атканда дагы ар кандай кыйынчылыктар тоскоолдуктар негизи көп жаралат экен э, ошол негизи төртүнчү музыкальный школада эме окуу жайында ошол жерден баштагам да иштепчи ал жерде ошо комуз мугалим болуп шаарга келгенде ба шаарга келгенде баштап шаарга келгенден баштап ошол жерде беш жыл эмгек кылдым анан ал жерде иштеп жүрүп анан э, мени сегизинчи музыкальный школага ошол мектепке которгон которушту да аяка мугалим катары эле бардыңызбы же ошол э, эме жетекчи катары болуп калды да уже эминчи окуу бөлүмүн башчысы болуп калдым анан баргандан баштап ошо кыйынчылыктар болуп калат экен иштеп анан э, бир жерге көнүш дагы кыйыныраак болот экен да негизичи бул жерге барып ал жерде коллектив менен кошулуп иш алып барыш кыйыныраак нерсе экен негизи азыр көнүп калдым эки жыл болуп калды иштеп жатканымачы окуп окуп ошол эле учурда консерваторияда улуттук консерваторияда окуп аттым анан жетишпей калган учурлар болот жумуштан кийин э, эме заниматься этип э, комуз черткенге туура келет да негизи эми ошол э, мектепке барып ошол коллектив менен бирге ынтымак менен иштеп кетүү жолдору ошол төрт жылдагы иштеп аткан эмгегиңиздин тажрыйбасы болсо керек ооба бул жерде э, негизи э, адамдар менен сүйлөшө билиш керек экен да сүйлөшө билиш керек экен баардыгын ал жерде азыр орусча айтат го психолог деп коет го кичине психолог да болуш керек экен ар бирөө менен тил табышканды үйрөнүш керек экен негизи эле ошо көбүнчө бул ар бир эле улуу адамдардан тиш тажрыйба келет экен да устаттарыңан келет экен көбүнчө алар үйрөтүшөт экен мынтип иште деп иш алып баргандычы ошо барган коллектив э, ынтымактуу жакшы эле коллективда болуп кетсе керек ооба ынтымактуу коллективде аякта көбүнчө жетекчиси орустар дагы иштейт кыргыздар дагы иштейт да көбүнчө орус коллектив да анан э, барғанда башында э, кичине оорураак болды азыр болсо уже көнүп калыштым көнүп калдык ооба директору ал э, жак мен иштеп аткан жакта директорубуз э, ракешев малик кубанычбекович биздин жетекчибиз ошол малик кубанычбекович да жардам берди бизге ал киши дагы чоң жардам берди жардам берди анан ушул азыр белгилеп кетейин негизи ошо ушул малик кубанычбековичти айтып атпаймынбы анын менен бирге татьяна витальевна деген масиевская татьяна витальевна төртүнчү музыкалык школанын директору ал мени аябай колдоду дейм десем болот э, ошо менен катар ошол биз мурда иштеп башка жакта иштеп жүргөндө жана төртүнчү музыкалык школада иштеп жүргөндө э, ал да окуу бөлүмүнүн башчысы болчу николаева софья николаевна деген ошолорго ыраазычылык билдирем негизи азыркы учурда дагы ошол иш алып барып атканда көп жардам беришет да негизи кол алдыңызда канча мугалим мугалимдер кырк мугалим кырк мугалимди жетектейт турбайсыздарбы э? эми бул деле оңой олтоң иш эмес ошо кырк э, адамды башкарып кетүү бул өзүңдүн эмгегиң болсо керек алтынай мындан ары дагы абдан ийгиликтүү э, иштеп ушу завуч эмес директор болууга <laughs> буюрса айтат элем тилектердирахма эми андан кийинки биздин сулуу кызыбыз элида деген кызыбызга кезек берели элида қайсыл э, көнө чек мен болса азыр нурак абдрахмановдун улуу тоолор деген көзүнө келді келди абдан сонун э, чертип бердиң элида нурага атабыз укканда ыраазы болмок экен <clears throat> элида эми мына беш жыл өзүң э, көз ачып жумгача э, окуп бүтүп атасың ушул өзүң ушул бүтүп аткан учарда кандай кабыл алып атасың толкундоо сезимдер болуп атабы же бүткөнүңө сүйүнүп атасыңбы ушул тууралуу кичине кеңеш бере кетпейсиңби азыр окууну бүткөндөн кийин мындай ичиңде бош сезим болуп эмне кылаарыңды билбей ушундай болуп калат экен кайда барам эми деп э, э. беш жыл окуганда ушу толук билим алдым деп да эсептей албай калгандай сыяктуу болуп калат экенсиң да жетпей калат экен дагы дагы эле э? жетпегендей болуп дагы эле изилдөөнүн үстүндө болуш керек болуп калат экен да кандай толкундануулар болуп атат толкундануулар <laughs> ар кандай болуп атат эже Э, мисалы үчүн азыр мектепте иштеп атасыңыз да э анан кийин эми турмуштук жол менен кеткен атасызбы же чыгармачыл жак мененби азырынча ошо чыгармачылык менен бир аз алектенип анан кийин турмуш курам деп ко э. <laughs> мынакей биздин элида деген татынакай кызыбыз э, өзү иштеп дагы билим да алып ушундай билим бул ийне менен кудук казгандай деп айтылат кыргыз элинде жакшы макал бар беш жылдын ичинде ушундай э, ийгиликтерге жетишти эми мынтип бүтүп ошол эле учурда дагы бирөө мына мынтип э, завуч болуп бирөө дагы бир жердин ээси болуп маданиятка кызмат кылып атасыңар кыздар андан ары дагы мен дагы э, куттуктап кетейин бешинчи курстарымды ушул бүтүшүңөр менен деп андан ары ак жол каалайм силерге чыгармачылык менен андан ары дагы изденип көп эфирибизге ошол окуучуларыңар менен ийгилигиңер менен келип тургула дейт элем эми бизде э, кенже кенжетай деп коет э, биздин азамат деген э, жигитибиз дагы ушул эжекелерин тартып азыр канчанчы курста үч үчүнчү курс эртең эле буюрса беш болуп бүтөт бирок ушул азаматтын дагы өнөрүн көрсөтө кетели деп келдик азыр азамат кайсы күйүнү чалып берейин деп турасың карамолдо атабыздын атабыз баракелде деген көөнүн башы камбаркан демекчи азамат камбаркан деген күүсүн чертпесин учурда азамат дагы окуп анан сырткарда иштеп атат э, кайсыл жердин мектебинде иштеп атасың азамат ошо частный школдо иштеп атам азыр тапта эме он окуучум бар э, биз өзүбүз дагы эме өзүм ошо ансамбль түзүп э, ал жерден ошо иштеп аткан жерге жериме ошол айылгачы баардык ата энелерин чогултуп анан жакында концерт койдук ушу ансамбль менен чертишти канча күбү чертишти кичинекей балдарда э ооба алтын балалык анан машботой деген анан эң кичүүсү алты жашта ал болсо эмен чертти жаштар маршы деген ал ошол алтын балалык деп балдар ошол айылдын балдары эле келе берет ооба айылдын эле жаңы музыкага мындай түшүнүгү жок болуп келгендер музыканы түшүнбөй келгендер ошо нотамен өтүп атам аларга нотаны биринчи үйрөтүп анан кийин слух менен дагыбы же слух менен дагы үйрөтүп атам ооба слух менен дагы кыйынчылыктар болуп атабы же жок кыйынчылыктар болгон жок ошо баардыгы таланттуу окшойт аябай <laughs> жакшы таланттуулар келип атып кабыл алдың да э он отурбай он окучум эми төртөөсү эми алтын балалык чертти экөөсү машбодой бирөөсү болсо ошо кичинекей алты жашта сокулукта дедиң э күн туу күн туу э, күн туу деген айыл бар эмеспи ооба баракелди азамат э, мынакей э, айтышат экен өнөр адамдары кантип акча тапса болот акча таба албайт го үй бүлөнү бага албайт го дейт бизде болсо ушул окуп аткан студенттер окуганча эле ушинтип иштеп эмгектенип тажрыйба алып алды ушундай завуч директор болуп аркасы мындай ансамбль ачып чоң ийгиликтерге жетише беришет ушундай бул дагы сабак болуп кийинки э, биздин э, өнөр адамдарына бир сабак болобу деген эле ой менен э, айтылып туруш керек көрсөтүлүп туруш керек азаматка баракелде деп айталы өзү кичинекей көрүнгөнү менен чоң иштерди жасап аткан экенсиң азамат баракелде эми биздин андан кийинки алтынай деген мынакей бешти бүтүп өзү завуч болуп иштеп атам деп атат дагы кандай иштерди мектептен көтөрүп дагы кандай пландар бар келечекте келечекте ошо ушу кыргыз музыкасын негизи көтөрсөк деген ой бар Э, бизде былтыр ооз э, комуз деген бөлүм ачтык балдар бизге келген балдардын баары ооз комуз үйрөнөт комуздан эмес ооз комуздан жок темир ооз комуз үйрөнүшөт биринчи темир ооз комуз үйрөнүшөт дагы анан жыгач ооз комуз баштайбыз андан кийин э, фортепианога да скрипкага да кайсыл бөлүмгө келген окуучулардын баарын тең биз ооз комуз үйрөтөбүз кошумча сабак кошумча кошумча сабак катары баардыгына комуз ошол аспети комуз эле болот мисалы ошо комузга келсе же вокал ырга келсе обязательно да баары бир э, сөзсүз түрдө ооз комуз үйрөнүш керек деген ошондой көрүүчүлөргө шаардык э, көрүүчүлөрүбүзгө дагы э, белгилүү болуп мына маалымат алсын Э, алтынай жанагы кандай барышат ошол тууралуу да айтып кетсеңиз биз ошол биринчи июндан баштап он биринчи июнга чейин кабыл алуубузду баштайбыз уже эми могул эки миң он тогузунчу жыйырманчы окуу жылына биринчи июндан онунчу июнга чейин кабыл алуу экзамендерин ошо баштайбыз саат ондон саат үчкө чейин кабыл алабыз э, дарели болсо ошо восток беш восток беште жайгашкан алтымыш алтынчы школанын жанында мектептин жанында слухун текшереби же эмне даярдык көрүп келиш керек бала слухун текшеребиз э, дагы болсо память деп коет эске тутумун текшеребиз ритм текшеребиз ритм э, ошо көп э, келишеби сиздерге же азыр ушу мурдатан көп негизи комузга келгендер аз болчу да азыр болсо көбөйө баштады көбөйө баштады э азыр комуз чопо чор үйрөнөбүз ушул ооз комуз үйрөнөбүз дегендер көп келе баштады негизи ошол жерде туруп эле ушул жерди билчү эмеспиз дегендер бар да азыр ошо билбегендер көп болот мага дагы көп сурап калышат кайсы мектепке кайсы жактан комуз үйрөнсөк болот деп калат ошондуктан мен теле аркылуу айтып атам Э, восток бетте экен э, ошол мектепке же болбосо элиданын э, же азаматтын мектептерине барса болот экен да ошо маалыматыңарды айтып коюп турсаңар болот бишкек шаардык ушул искусство мектеби негизи тогуз мектеп бар бизде ар кайсы ошол биздеги бишкек шаарында төрт район болсо төрт районунда жайгашкан да тогуз школачы тогуз мектеп азыр баардык жакта кабыл алуу башталды азыр мореки ак өргө жакта жок экен э музга ак өргө жакта жок ошо көп сурап калышат да ак өргө районунда ак өргө жакта жок ошо ош базар жакта келишет пишпекте бар пишпекте бар экен э ак өргөгө жакында жакшы алтынай э, э, төлөмдөрү кандай болуп калат балдар макул э, өттү дейли биздики төлөмдөрү бюджет деп бюджет анан контракт негизинде кабыл алабыз бирок бюджет деген менен баары бир бизге Э, дополнительный обучение деп коет го ошол себептен биздики э, кошумча э, окуу жайы болуп аткандыктан баардыгы төлөнөт ошо бардыгы баасын айтып койсоңуз комузга вокалга келсе скрипкага келсе бюджетиңер канча ошо бюджетибиз төрт жүз отуз жети сом жакшы экен мынакей урматтуу көрүүчүлөр э, төрт жүз отуз жети сом менен балдарыңыздарды бир айга өнөргө э, алып барып койсоңуздар болот экен жакынкы райондордо кайсы жерде музыкалык мектеп болсо балдарыңыздарды комуз өнөрүнө чопо ырчы э, өнөрүнө берсек болот экен э алтынай келиңиз эми андан кийин кайсыл чыгарманы карамолдор арасынан ибарат деген көз бар жакшы жакшы мынакей карамолдо атабыз эмне деген күүлөрдү чыгарган эмес э, биздин э, комуз күүсүндөгү эң атабыз деп аталган залкар күүлөрдүн атасы деп аталган э, күүлөрдү ушундай биздин келечек муундарга жазып кеткени биз үчүн чоң байлык мурас десек болот ушул атабыздын күүлөрү менен жан дүйнөбүз азыктанып бир кандайдыр бир э, философиялык тереңдикте чыгарылган укмуштай бир күүлөрү бар ошонун баарын мынакей кийинки муундагы комузчулар чертип өзүндөй аткарбаса дагы э, ошол э, күүлөрүн чертип комуз кармап турган кыз жигиттерибизге эмнени айтсак болот ыраазычылык гана айтуудан башка эмне дейбиз ар бир кыргыздын кызы жигити комуз күлөрдү кармап комуз чертип ар бир үйдө күбө шаңшып угулуп турса эмне деген сонун керемет болот бешиктеги бала дагы жатып укса дагы ушундай бир башкача өсөт деп айтат чындап эле аны дагы өзүм дагы көрүп калдым ушу күбөнү коюп койсо Э, абдан мелмилдеп уктап калат экен ыйлап аткан бала же болбосо башкача тарбияланат экен деген дагы көп э, сөз аныктамалар бар эмеспи эми анысы кандай эле ушу э, <clears throat> элибизде дагы күбөлөр шаңшып ушул кийинки муундагы жаш болсо дагы өзүлөрү иштеп ошо балдарды тарбиялап атат Э, анан ар бир кыргыздын дагы э, балдары кенедейинен эле э бешиктен баштап ушул э, детсадка барат экен ошол жерден гана дагы баштаса болот экен да анткени азамат айтып атпайбы алты жашар баланы дагы окутам деп анан алты жашар кичинекей деп айтат экенбиз алты жаштан дагы э азыр башкача убак заман болуп атат үчүнчү Э, үч жашынан э, төрт жашынан скрипка ойноп моцарттын бетховендин э, башка европаларда ушундай бир мындай балдары пианинодо чоң классикалык чыгармаларды жатка ушундай ойногон укмуштуудай мындай виртуоз таң кала турган балдар кыздар чоңоюда да андыктан да мен дагы ойлоп кетем ушу кыргыз өнөрлүү адамдар экенбиз өнөрлүү тээ ата бабаларыбыз э, э, азыркыга таң калтырбастан мурун эле жасап койгон иштери да бар экен да андыктан ошол бизде дагы кичинекей э, балдарыбыз комузгабы ыргабы тарбияланса жан дүйнөсү башкача болуп биздин кыргыз элимине салымын дагы кошкону дагы ойлоо сезими дагы бир башкача болот экен да ошол биздин э, кыргыз элинин өнүгүп өсүшүнө абдан өбөлгө боло турган бул маданият деп айтат эмеспи маданиятыбыз ошол э, күчтүү болсо элибиз дагы күчтүү өнүккөн э, мамлекет болот деп айтат экенбиз андыктан ушуну улай колуңардан түшүрбөй көп мектептерде иштей бергиле дейин көп тарбиялап келечегиңер кең болсун дейин эми кезекте болсо биздин биз айтып коебуз э, барби деп э, э, кличкасы барби деп коебуз өзү колдору дагы ичке башкача ыкмада комуздун ыкмаларын башкача колдору менен терет биздин операторлор ошол колдорун дагы алып берет болуш керек э, э, баягы комузчунун колу кээ бирөөнүкү э, чоң кол болот салмактуу мына алтынайдын колунун салмагы бизде ыбырай туманов деген чоң залкар комузчу болгон ошол залкар атабыздын колунун салмагы эч бир комузчуга окшобойт да анан бул алтынайдын айтып коебуз колун Э, салмагы жакшы деп ал эми элиданын колу болсо бир ыкма башкача шекербек шеркулов аталарыбызга окшоп э тергендери бир башкача келе гой кайсы чыгарманы анда эмесе кара оразовдун чоң кирмес э, чоң кирмес жакшы болот микрофонға тиіп атат сенікі тиіп атабы микрофондорду жакшы болчу элеңиз иә иә не ну жака бияка койгом оу сен мындай кыла эме элида кайрабаштай кара молдо орозовдун чоң кербезин чертип берейин деп туруп башта анан ошол тиги жериңди алып кесиш керек болуп эки жерден токтодук э бирөө сенден азаматтан э анан сенден ке эстеп коегулучу анан жазыпаа так э, айтып туруп эле ушул жерден улайбыз э баштай берсинби анда эмесе азыр карамолдо орозовдун чоң кербези аттуу чыгармасын ырдап берейин мынакей э, баягы кыз киши комузду э, черткенде элиданын жанагы ар бир кылга кылдаттык менен кармап ар бир кылды э, ичке колу менен тим эле сүйлөтүп чертипкенге баромети келип мындан ары да мугалим болуп иштеп аткан учуруң элида эми токтотпостон мындан ары дагы иштеп кете бересиңби же өзүңдүн кара колуңа кетесиңби улан улантам иштеп э биякта эле биякта иштеп өзүбүздүн ошо нурзат оразалиева ачкан сезим комузчулар ансамбли бар ошол жакта дагы биз комуз ойнойбуз <laughs> иштейм итей ооба ошол жакта иштеп э, жакшы кетпейт турбайсыңбы э турмушка чыгып кетсеңчи кантебиз <laughs> анда да келип турам келип турат экен э кудайым э, сага жакшы түгөй туш болсун деп айтаар элем эң жакшы көргөн э, окуучум эле анан кийин э, жакшы жигит туш келип сенин комузуңду түшүнгөн э, жакшы бир жигит турган болсун дейли э, э эми азамат келе ғой кайсы күнү чертесиң сүзүңүт деген элдик күн берейин макул жакшы болот азамат ушул сен чертерде бир суроо берсем бул күүгө сени бирөө кыйнап келип анан күү черт деп алып келген эмес беле мындай өзүң айта кетчи өзүң тууралуу кичине ушул эч ким чертип калганыңа ыраазысыңбы же өкүнүп жүрөсүңбү башка бир мындай бар го дейм бир ойлор жок өкүнбөйт элем жакшы эле эме кимге ыраазы болошуң ушул комузга алып келгенине ошо мамам алып келген ошо төртүнчү классымда ошо биринчи эме комузга баргам ат баштан ат баштан шаарга алып келет э тр ат баштан жок ат башта окуйм биринчи комузда мындай кружок бар э анан ошо ат баштан алтынчы классымда бияка мукаш абдраев школуна алып келген мамам алтынчы класстан анан кабыл алып атабыз э, алтынчы класстан кабыл алды негизи ошо комузду бирке билчүмүн ошон үчүн кабыл алды ошон үчүн алган го а так биринчи эмеден алат э биринчи класс ооба биринчи класстан алат көбүнчө бирок анан комузду жакшы эле чертчүмүн ошого кирген шыктуу экенсиң деп алган турбайсыңбы э аябай слухуң абсолютный слух экен деп э же кандай деп билбейм ал кезде алтынчы класс болчу ман көбүнчө жерин унутуп койдум да биринчи келгендерим эсимде ушу абдыраевко эми ушул апаңа ыраазысыңбы ыраазымын ооба же өкүнүп башка эле жумушка барсам окууга барсамбы деп жүрөсүңбү жок андай ой жок бешти бүтөйүн деп атам ооба ә, жакшы жакшы келе коеюн анда сүдүңгүт деген эмне болгон экенин айта аласың ба ошо айта албайт окшойм айтыш керек тарыхын уккам бирок ошо эске түшпөй атат тарыхын мен айтып коеюн байы мейли жакшы болот жакшы болот мынакей жардам берип сүдүн күткүсү бул балык манасчынын айтуусуна караганда бул деген адилхан балканияда жортуул жасап жүргөн ошол жерден каза табат экен ошондо өлөөрүнүн астында жана өзүнүн башкы вазири төлгөчү кара төлөктү чакырып айтат экен да силер балканияда кала албайсыңар ала тоого теңир тоого кетишиңер керек депчи угуп алгыла анан ошентип кара төлөк ошол теңир тоодон балканияа балканиядан теңир тоого чейин ошол уйдун күлүгү шүдүңгүт аты менен жетет экен да ошентип анан элин кошуп элин көрүшкөнүнө сүйүнүшүп аябай хандын жоктугун жоктоп алтымыш күн аза күтүп жана комузчулар күүчүлөр күү чыгарып ырчылар болсо кошок айтып э? ошондо ошо шүдүңгүт аттуу чыгарма ошондо жаралып калыптыр ошондон бери азыркы күнгө чейин ойнолуп келатыптыр балкания менен эми э, бул теңир тоо деп биздин жерде айтат да анан кийин ошонун аралыгы бир топ да ага чейин жеткиче бир топ э, арыктап тиги жанагы малдар өлүп адамдар өзүлөрү кырылып келген жер да эми элестетип көрсөңөр балканиядан теңир тоого анан ушул шүдүңгүт абдан эме болгон экен да уйдун күлүгү деп коет экен ошо менен келген экен да азамат мынакей эжекелериң айтканды э, угуп э, уга чертип тарыхын айтып чертиш керек бул дагы болсо сабак болду окшойт мына бешинчи курстардан угуп атасың э билип анан чертип жүрсөң жакшы анткени кара молду аталарыбыз ошо илгерки аталарыбыз айтчу экен да күүнү айтып чертсең тай энчилеп бергендей болосуң депчи анан күүнү мынтип эле отуруп алып азыр мен муну чертип берем дебей э, тарыхын айтып койсо э, көрүүчүлөрүбүзгө дагы кийинки муунга дагы жакшы болот да эми абдан аныктама менен чыгарылган кээде жок болуп калат күүлөрдүн изилдөөсү бирок ошондо дагы өзүңдүн ой жүгүртүүң айтып тұрғаннан жетсең азамат э, абдан жақшы болады келе ғой эми шүдүңгүт тугалы үй күлүгү шүдүңгүт э ә? келді қыздар э, эфирибиз азайып бараткан екен уақытысы таң булбулу деген күңгөрттү чогуу чертип беребиз деп аттыңар эле ошону э, чертип берип койсоңор менен э, кайрадан кийинки э, көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар демекчимин